Fala galera, estamos aqui de novo para continuar no tutorial do salto mortal. Nesse vídeo a gente vai ensinar vocês a fazer um Xangô, ou palhacinho, ou flick, tanto faz. Então vamos lá, segundo movimento, Xangô. O movimento começa em pé, braço esticado para frente, abdômen contraído, quadril e cabeça neutros, olhando para um ponto fixo no chão na sua frente. Então, você vai desequilibrar o seu corpo para trás e vai jogar o seu braço para baixo. Quando você desce, o seu corpo tem que estar tá reto ou um pouco inclinado para frente. Nunca inclinado para trás, senão você perde a explosão dos quadris, e nem muito inclinado para frente, senão você aumenta a amplitude do movimento e dificulta a execução. Quando o braço estiver voltando e passar pela posição inicial, é que você vai saltar. Só nessa hora que você vai parar de olhar o chão e vai jogar a cabeça para trás. A coordenação é igual à do pulo do macaco. Os quadris vão abrir, o braço vai lá para trás e a cabeça também, tudo ao mesmo tempo. É importante que quando as suas mãos chegarem no chão, elas estejam um pouco voltadas para dentro, com o dedão apontando para o outro. Pode até estar tá na posição da bananeira, reta, mas nunca voltada para fora, porque nessa posição você não consegue dobrar o cotovelo para absorver o impacto do salto. Para quem quer fazer só o Xangô, o movimento termina aqui mas para quem quer tirar impulso para fazer um salto mais alto depois, tem que prestar atenção na segunda parte do giro. Quando suas mãos chegarem no chão, seu cotovelo estiver dobrado para absorver o impacto do salto e seu corpo estiver todo arqueado com os quadris abertos, você vai recrutar a força do seu abdômen e dos seus quadris para dar um chute para baixo, que vai fazer suas pernas descerem e o seu corpo ser jogado para cima. É isso que vai gerar o kick, que vai te jogar lá no alto. Bom, então é isso. Para quem não viu o nosso primeiro vídeo, só clicar nesse link e o terceiro vídeo vai estar disponível aqui embaixo. Beleza? Valeu, galera!